assalomu alaykum aziz obunachilar azizlar ijtimoiy tarmoqlarda mana shu ko'rib turgan videoroligingizga ko'zim tushib qoldi albatta bu videorolik haqida o'z fikrimni aytmasam bo'lmaydi azizlar bunchalik sodda bo'lmang azizlar o'z sog'lig'ingiz o'zingizning qo'lida degani shu azizlar o'zingiz o'ylab ko'ring mana shu holat qanday to'g'ri keladi tibbiyotga sizni sog'lig'ingizga aytingchi Ben bu videoni ko'rib turib ko'zlarim yosh git. ketdi ishonavering bu вообще tibbiyotga ham hech qanday standartga ham даже oddiy odam miyasiga sig'may ketadi bu narsani ko'rgandan keyin bu to'g'ri kelmaydigan narsa azizlar bunaqangi narsalarga aldanib qolmanglar o'zingizni sog'lig'ingiz o'zingizni qo'lida shuning uchun hech qachon sodda bo'lmang o'zingizni ehtiyot qilingizlar